من امروز با چند تا دوستان قرار داشتم منتها به خاطر اینکه تلفن های موبایل خط تلفن‌های موبایل قطع بود من نتونستم دوستان پیدا کنم اصلا تظاهرات خونه به خاطر شهدایی بود که این روزا شهید شده بودن افرادی که این روز شهید شدن و همه مشکی پوش بودن تو میدون خیلی شلوغ شده بود همه وایستاده بودن فقط میدون نبود به خیابونهای دیگه رسیده بود صدا میومد که همه داشتن شعار میدادن یا حسین می حسین آقای موسوی از اون سمت به ماشین می اومد به سمت میدون همینطور شعارا عین موج میرسید به سمت میدون و نزدیکتر میشد یعنی میفهمیدیم که این شخص داره با ماشینش نزدیکتر میشه. هر چقدر نزدیکتر میشد میفهمیم مثلا دقیق میتونستیم از صدا بفهمیم که سوتا دست تشویق میتونستیم بفهمیم که الان کدوم نقطه از میدونه رسید به وسط میدون دقیقا فکر کنم فاصله من با ایشون 150 متر 200 متر بود چون مردم صفی پشت هم وایسته بودن و یک جا از, از مردم خواستم که بشینم. همه نشسته بودن و به حرفاش گوش میکردن صدا نمیرسید درست اما همه ساکت شده بودن سمت میدون فردوسی حرکت کردن همینطور که داشتیم به سمت بالا میرفتیم یه خانم پیری بود فکر کنم سنش راحت 70 80 سالش میشد عکس میرسای موسوی رو گرفته بود جلوی سینهش خیلی بزرگی بنر بزرگی بود داشت راه میافتاد و همه عکاسا داشتن از ایشون عکس میگرفتن همطوری که رفتیم رسیدیم به میدون فردوسی و از اونجا تصمیم گرفتن همه شم روشن کنن به خاطر افرادی که شهید شدن تو راه شم روشن کردن شم, شم به دست همه راه افتادن تمام در دانشگاه و دیوارهای دانشگاه پر از شم بود جایی بودش که عکسای شهیدا رو گذاشته بودن و زیر اونجا پر شم روشن کرده بودن تعداد ها خیلی زیاد بود یعنی خیلی هاشون آب شده بود و بین رفته بود معلوم بود که خیلی وقت این شم روشن شده بود الان خاموش شده بود یعنی خیلی وقت این آدم اومده اینجا روشن کرده و رفته